الموضوع كان مجرد هواية بالنسبة لي يعني من عمري صغير جدا كان عمري 12 سنة تقريبا كنت نصمم وننفذ آه، في آه، زي المدرسة الخاص بي في المرحلة العددية والثانوية مشيت بنفس النسق بس كانت خبرتي محدودة في المجال هذا في مجال تصميم الأزياء يعني آه، كنت نعرف نوع أو نوعين بس من الأقمشة اللي هم مختصرات بس على الزي المدرسي الموضوع زاد أكثر في المرحلة الجامعية كنت نمشي للسوق ما نلقاش القطع اللي تتماشى معي أنا كفتاة محجبة من هنا الموضوع بدأ أكثر زادت خبرتي في المجال أكثر آه، تعرفت على مجال تصميم الأزياء أكثر برضو كنت لما نصمم ونلبس القطعة اللي من تصميمي أنا آه، تلقى إعجاب كبير هلبة من زميلاتي وصحباتي والعيلة من هنا جت الفكرة قلت آه، بما أن الموجودة المشكلة موجودة عند الأغلب البنات اللي نعرفهم وهيك ليش ما نديرش براند خاصه بالشيء بالشيء هو يعني بالملابس اللي, اللي تتماشى معنا احنا كفتيات محجبات آه، طبعا الموضوع مش بالسهوله هي كانت في هلبة صعوبات قابلتني كان في المواد الخام مش موجودة في السوق مش متوفرة كان سعرها عالي برضه شوية اليد العاملة كانت أكبر مشكلة تواجهني آه، كنت مركزة بحكم أني أنا كنت مركزة على جودة القطع اللي بتطلع تكون بجودة منافسة لل brands الموجودة في السوق آه، من هنا طبعا جت الفكرة طلعت أول collection لها آه، كان ربيع وخريف 2017 لقيت آه، رد فعل حلو وصدى كبير هلبة في صيف 2018 طلعت مجموعة ثانية يعني المجموعة الأولى تم بيعها في ثلاثة شهور بس المجموعة الثانية في ثلاثة أيام فقط كانت مئة قطعة بعشر تصاميم في ثلاثة أيام تم بيعها وكانت هي بمثابة صدمة بالنسبة لي يعني الحمد لله كان في ردة فعل حلوة يعني أهم شيء التشجيع من أهم شيء تشجيع يعني هو اللي يخليك تستمر من العيلة من الصديقات